Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sizinle kısa bir hikaye paylaşmak istedim. Zalim bir kral. Koyun marangozundan yeni bir krallık arabası yapmasını istemiş. Marangoz arabayı yapmış ama kral beğenmemiş ve marangozun infaz edilmesine karar vermiş. Bu haber marangoza ulaşmış ve çok korkmuş. Gece bile uyamamış. Sonra karısı gelmiş ve ey sert marangoz hadi her geceki gibi uyu çünkü Allah tektir ve kapılar çoktur demiş. O zaman marangoz çok rahatlanmış ve her geceki gibi uyumuş. Sabah evin kapısını çalmış ve marangoz korkuyla uyanıp karısını umutsuz gözlerle bakmış. Karısı tekrar Allah tektir ve kapılar çoktur demiş göz kalkmış ve kapıyı açmış. Adamlardan biri göze yaklaşarak kralımız öldü ve senden kral için bir tabut yapmanı istiyor der. Marangoz sevinçle bağırarak Allah tektir ve tabutlar çok